neigen Gesicht. Die Blätter wirbeln peitsche mein Gesicht. Die Zeit ist reif, die Land zu ziehen und klar. Es kann nicht so weit gehen. Gedanken so klar wie sein Bergkristall. Das Ziel steht fest, die Zweifel werden wahr. Der Unmut über die Liebe verlässt. Das nicht Thank you.